イエム無駄無駄なんだ無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄 レクイエムもうこれない無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄 さっさとお前がどう動くか全て見える グレードでは無駄なた全て見えるこのビアロー